足で走って Estamos en la decimoprimera entrega del Japan Weekend en Barcelona, Hospitales de Llobregat Como podéis ver estamos en la sala de videojuegos Hemos venido aquí porque en, la sala de fuera hace un calor infernal Soy Kama a sobaquillo. Y por eso hemos entrado aquí, que estaban un poco con el aire acondicionado, todo el mundo jugando. Mucho mejor aquí. Mucho mejor, ¿no? ¿Te ha parecido muy diferente que Japan Weekend? Japan Weekend es qué? Ah, Japan Weekend muy diferente que Jump Yo creo que sí. Eh, es más grande, visto cuántos otakus hay en, surpresa aí. Y aprovecho este vídeo para saludar a todos los de Naruto Jogo RPG, en especial a los samuráis que me lo pidieron. Entonces, un saludo para todos vosotros. Un saludo para todos. A mi parte. A tu parte no, de tu parte no. De Espero que estéis disfrutando del juego. 守ってばかりで傷つくの そこら中にあるみたいだ誰かの想いが僕の耳に伝わる熟睡で気づくたくたやっぱ地上がいいよね泣いて笑ってさ誰かを信じたいんだ隣の君を力を貸してくれますか頑張れってさ言ってくれる しも no, dale a like si te gusta este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Matones. ya hemos llegado a casa. Sí, por fin estamos en casa y hemos comprado muchas cosas. Sí, eso, eso, eso es mochila y también este, eso, ¿no? la hucha. La hucha de gatito. ¿Qué tal? Muy cansado, muy cansado. ¿Te gustaba mucho? Sí, ha sido muy divertido. yo también. Sí, es primera vez para mí, no primera vez porque hemos eh, ido, fui, ¿eh? Fui, ¿Fuimos? sí, fuimos eh, salón de manga. Sí. sí. salón de manga yo creo que mejor. Sí, más grande, más grande y más cosas. Mm. Pero ha estado bien. Sí. Mucha gente estaba criticando y al final me ha gustado mucho. Sí. Entonces, ah, sí, yo quiero un poco decir sobre Jumpers un poco más. Hmm. Jamfes es, es, cada año y está, ¿dónde está? Está en la Makuhari y ese es gratis. Mm, creo que único gratis y es muy grande, por es, eh, gratis. Por eso cada año oh, 200.000 personas ahí. Si Jumpers fuera en España y fuera gratis, no podrías entrar, <laughs> ¿eh? es imposible. Muchísimas gente. Entonces, en, aparte de Jamfest, Fest, mm. ¿qué más eventos para otaku hay en Japón? Hay Comiket y cada animation creo que siempre tiene algún event. Mm, eventos para anime. Sí. Sí, yo recuerdo que me dijiste uno de One Piece, ¿no? One Piece, sí, One Piece he ido, pero eso es no event, ah, había o también Ah, One Piece es muy famoso, entonces en USJ hay show de One Piece, eh, ah, One Piece de Kabuki, muy famoso. Mi hermana siempre como, ah, va a los eventos, de anime muchas veces. Seguramente tendremos algún vídeo de su hermana porque nos ha enviado unos 40 vídeos. Entonces <laughs> alguno pondremos por aquí. a ver cómo, otaku ella. <laughs> Su hermana es un poco otaku. Sí. Entonces, uh, ¿dónde puedes ir? Ah, los otakus, ¿dónde puedes ir comprar cosas en Japón? ¿En Japón? Sí. En Tokio. Por ejemplo, en Tokio, ¿dónde puedes? En Tokio puedes ir a Nanja Town, que está en Sunshine City pero Nanja Town, ¿dónde está? Nanja está en Ikebukuro, Tokio. Yo creo que Tokio es dos sitios, Ikebukuro y Nakano. Y Nakano, sí, muy famosos para los otakus. Sí. Para comprar es Nakano, para comprar los figuras y cosas es en Nakano. Y sí, de Nanja y Jump Shop, no, Jump, World. Sí, es muy interesante. Sí. sí. Fuimos año pasado el año pasado y volveremos a ir. Sí, sí, vamos, vamos. Sí. Así podremos hacer más vídeos. Porque la última vez que fuimos, fuimos a disfrutarlo y hicimos alguna foto y un mini vídeo, pero no mucho. La próxima vez que vayamos vamos a hacer un reportaje entero solo allí. Sí. Posiblemente vamos a ir a Japón este junio. Junio, sí, sí mayo, junio, ¿no? Mayo, junio, sí, todavía no sabemos, pero sí, cuando vayamos vamos a grabar y Osaka. ¿Dónde? Osaka. Osaka. Has ido, ¿eh? He ido, he ido. ¿Cómo se llamaba? Mm. Mm. sí, y Nipponbashi. Sí, Nipponbashi. Hay, eh, se llama Otaku Road. hay muchas tiendas para otakus y allí es muy famoso para eh, mercado. Sí, allí puedes comprar un montón de cosas y sobre todo cosas de segunda mano que están súper bien de precio y la verdad es que puedes comprar lo que quieras. Si vais <laughs> a Japón, Si vais a Japón. Si vais a Japón, si tienes que ir Tienes que ir allí, Nipponbashi. Osaka, Nipponbashi o Tokio, Nakano o Ikebukuro. Ikebukuro, ah, una cosa famosa es Otomero. Otomero Y nada, creo que sí. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Uh. Vamos a dormir. Sí. Estoy muy cansado. Uh. Vale. Ya para un weekend, hasta el año que viene. Hasta que viene. El año que viene. Hasta que viene, año que viene. <laughs> Estoy muy cansada.